basura, tara na, tara magdano. Tapong basura. Yun o. Baka mo pupunta tayo sa... Yan. Saan pa kay kuya? Nakarecord na pala. Ano sila, ano? Huwag ka dyan, ano dyan. Bye! Bye! kapit? Kapit na daw, kapit, kapit, kapit! Wrong, galing! Galing ah. Bye-bye! Si ano yung guide, tour guide Saan na si ano? Saan? Ano? Sa mga kaila! Kaila. Hindi ba yan? Hindi. Nakay ano yung susi? Akala ko galing na kayo doon. Unang tulay? Sa pangalawa ata Good morning. Good morning, Kim. Tala. Tala, Kim. Asan na yung ano? Ando na yung... Wala nang pasok yan. May pasok ka pa rin mamaya? Ayos mo ba? Ayos mo ba? Ayos mo ba? May kita ba yun sa labas?